En el libro de geografía vamos a África y ordenamos los archivos eh, por nombre y seleccionamos un número pequeño. Y en este caso he seleccionado 7 o, por ejemplo, 8. Le damos a abrir con PDF Merging y simplemente aparecen los archivos ordenados. Eh, podemos quitar alguno porque por la razón que queramos o bien moverlos hacia arriba y hacia abajo arrastrando. Damos al botón de unir y esperamos unos minutos hasta que se genere el una vez podemos descargarlo al, ordenador o bien guardarlo en Google Drive. En este caso lo voy a guardar a Google Drive y voy a llamar, por ejemplo, libro de geografía, África, Le damos OK. se guarda y lo podemos ver en, nos quedaría así. Como veis, parecido, excepto que yo supongo que no se han hecho que en el original está igual. Bueno, ya hasta aquí. Eh, vamos a mirar porque estaría guardado. El único problema que le veo a este programa es que la copia la ha guardado en mi unidad para pasarlo aquí te lo voy a, pasar a la geografía y así lo comparto contigo aquí aquí queda para que lo veas en directo está